Cokot boyo sadurunge di emplok sadurunge malaikat ah. nyebut nyolong sing keri pasuryan paduka kanjeng nabi kang angon margi kersa lair terus ing siro kabeh rikala jamane nabi sok aban tabiin lan para wali ingkung langgengaken kang Sekeri cokot koyok

¡Gracias! <laughs> Gusti Allah wipun Kanjeng Nabi